Astma je zelo huda bolezen. Za otroke celo nevarna. Doživljenjsko so vezani na zdravila in na kemijo. Če pa v njihov življenjski prostor dovajamo obilico negativno nabitih jonov, pa dosežemo veliko boljše rezultate, vendar brez stranskih učinkov. Alergiki, zmanjšajte neprijetne simptome z vdihavanjem negativnih jonov pri oglikovih nitkah ionizatorja Ionex.